موزی بالای بلو می رویم موزی دریای دریا می رویم موزی از اینجا و از آنجا نسته نیستیم مازی به جای به جا می رویم مازی به جای به جا می رویم мози болое боло меравем мози дарёе дарё меравем мози дарёе дарё баҳтари мо нест дар даври қамат о қамат лоҷарам фавқи сурайо меравем ахтари мо нест дар даври қамат о қамат лоҷарам фавқи сурайо меравем лоҷарам фавқи сурайо меравем мо зиболое э, боло меравем мози дарёе дарё меравем мози болое боло меравем мози дарёе дарё меравем хонаи ноинак роҷун роҷун то бидонӣ ки куҷоҳо меравем хонаи ноилай роҷун роҷун то бидонӣ ки куҷоҳо меравем то бидонӣ ки куҷоҳо меравем мо зиболое болое мози дарёе дарё меравем мози болое боло меравем мози дарёе дарё меравем мози дарёе дарё меравем